ж, ж, жа, жа, ж, ж, аж, ажа, абжы, быжба, ашыж, шыжбзи, аж, ажәа, ажәра, ажәла, жәаба, ажәҵыс, жәба, уажәы, ажәабжь, ажәар, иужәлоузеи, ибыжәлоузеи, ишәыжәлоузеи, Сара сыжла, Уара ужла, Бара быжла, Яра ижла, Лара лыжла, Шәара шижла, Дара рыжла, Сара лакрба сыжәлоуп. сара ажар сымоуп. Сара ажәа сҵит. Лара ачай лжәуеит. Милана, шьыжь бзиа. Бзиа рубаит, Инал. Милана, бара баԥсуами? Ай сапсу. Бара и bëjlluj. Сара хауп. Инал, уара ужлуй. Сара сагрбуб. Яра ижлуй. Яра тапахуб. Лара и лыжлуй. Лара джьиԥҳауп.